para avanzar en desarrollar un servicio a la ciudadanía que sea más eficaz, más coordinado y más conectado. Todos hacemos con asunto. y la palabra clave para nosotros es nosotros. Era algo absolutamente necesario porque conllevaba y implicaba eh, que todo el mundo de manera coordinada, de manera cómplice, en una estrategia, con un objetivo común, pues trabajáramos por lo mismo. Y darle paso a todo lo que llevamos tanto tiempo trabajando. Estoy aquí para seguir sirviendo este gran proyecto. Sino también de haberlo vivido, ¿no? de comprobar la ilusión y sobre todo la confianza en que este programa es una oportunidad realmente para la zona. ¿no? Sienten como una verdadera ilusión que haya un proceso de este tipo de personas serias un programa que se lo van a exponer a los demás se siente muchísimo más orgulloso. He crecido aquí, me he educado aquí, me siento parte de la zona sur